Tanggap lah pak. Apa biasa kau ular? Ah, 3 meter, 3 meter lah itu. Tupan ali eh, tanggap kakinya pak. <laughs> Tanggap pak. <laughs> Oh nak beranak ni pak. Patahkan kan ujung apa yang patahkan pak? Patahkan lah ujung apa itu? Agon ni ni lah. Agon ni dah dah. Ini lah. Pecah dong ya. Tunggu pak tepo orang kedua tu ke anak orang ko. Kau mana kau? Mana kau? Eh, Ikutlah ular kau anak mana? Ular? Ular sao? Belakang di tanah Pak Bisman gua, lah. Belakang lah kami tangguk. Tapi nak berani buat guning itu. Ati ko meter lah i. Ya. Oh itu. Alah, alah, alah, alah. Itulah tipu ekor malah lah tuang gogok. Lah. Let na go not let Lama waktunya. Tunggu lekat, sekali lekat. tiket tu. Tiket mana? Dia ada ni. Coklat dia apa buat? Labi. Dapat? Dapat ni jadi ni. Lekar orang sagu, lekar orang mau nyepas poin tok tok bang abu. Apa mak dia colo orang entah mana luar goreng bagi apa ya? Ya <laughs> kau upload dia ke pak. Tenang pak tu. Assalamualaikum bos. Mantap warna ini. Selfie kat dulu kayak apa kat dulu? Kita sampai Yulis juga punya menjadi taruh. Asyik lah ni.